separar a terra ao chão, cuidar com as próprias mãos dos sonhos de quem vem e o que virá. Destino escrito em pó, agora o meu caminho é um só. Tragam a semente, a promessa, a oração de benzer a plantação. Enquanto busca o sol e crava os pés no chão, a vida sempre traz uma lição. Os avós diziam, meus pais faziam, e a família assim se fez. Eu traço meu rumo com as rédeas em punho é minha vez. Não por acaso eu tomo acaso, dia a dia, mês a mês. A lida se aprende, se passa pra frente, como meu velho o mar verde vê, é hora de colher. A incerteza chega ao fim. Viver no campo é assim, é sonho, é trabalho, é persistir. É não ter medo do novo, é ter coragem seguir. Somos semente, somos futuro. O nosso legado é aqui e a história sempre se refaz. Agora os filhos se tornam pais. Os avós diziam, meus pais faziam e a família assim se fez. Eu traço meu rumo com as rédeas em como acaso, dia a dia, mês a mês. A lida se aprende, se passa pra frente, como meu velho fez. Os avós diziam, meus pais faziam, e a família assim se fez. Eu traço meu rumo com as rédeas em punho, digo, é minha vez. Não por acaso eu tomo acaso, não passar pra frente como meu velho fez. BASF. We create chemistry.